Hello，大家好，我是芒果。今天我们来介绍一位台湾最狂的收藏家张军来鼓掌。 好，那因为他是台湾的收藏家，所以我们今天要来探讨说他为什么会入这个坑？那收藏到底他的用意是什么？他的兴趣，我们来今天来探讨这个问题。张弟也问，那首先，那张姐问一下，为什么你会想入这个收藏坑呢？收藏坑，因为当初我一开始会接触纸牌游戏，是很小的时候，我们家爸爸不是我在三四年，然后我爸妈有买中文版、中文版，然后其中后来是玩纸鸟妹跟 boy，然后后来碰。 然后后来是就是完全不会，然后中间断了很久很段时间，到了两三年前不是有 Pokemon Go 的候，哦，Pokemon Go，Pokemon Go 的时候，然后就滑滑滑，可是很快我就进 <laughs> 去进去了。 Pokemon Go，跟我一样，我那二三的就不想玩了。对啊，然后就适应运气，然后就开外挂，好像是哈万哈好，好，当初就是看到有人在开包嘛，然后开开我就有兴趣，就开始接触。然后一开始也就是买几个卡包来开，然后也很雷。一开始开卡包就觉得为什么他们都看得到好卡？我就记得我就是 Generation 那一代。 就是有些十包嘛，一张卡。我今年，而且重点就是像一包可以出两张，二十周年的那一个对，茶包，它可以出两张。对，然后那时候就是开始慢慢收，然后一开始是收像这种，就这样，就是这种，像这样的，就是单卡，然后这样放卡本这样。子。看，每个看一下，看一下，非常漂亮的皮卡丘啊。 所以他也就是就挑自己喜欢的卡，也是就是也不懂，然后就觉得这卡很漂亮，而且也不知道可以一开始甚不知道可以玩，就觉得很漂亮。然后，然后那呃另外一个题外话就是，我那时候是在美国念书，所以一开始接触这些是蛮容易，因为美国比较正行的地方，不管是比赛啊或者是什么，对，所以我就是就开始收藏这些东西。 一页一页，然后把它放进台本，也蛮漂亮。的，也没有说特别想要做什么。对，然后到了后来是回台湾，就是法国，然后认识一群人，是真的有在玩牌。对，才开始，我那时候也是也没有牌钱，就开始就跟他明界，就入坑，对，开始入坑了。那时候其实还真的开始入坑，然后玩牌。那时候还是以自己会说比较像，就是想要偏玩玩家跟收藏中间，就都有。可是后来。 因为到美国就是念书很长，就也没有真的时间去玩的太多。在美国就参加过无限开卡，然后一场店家所以后来完成就是七张。那我们现在第二个问题哈，来各位观众看一下，这个右上角有一个九，这个数字代表什么意思啊？这个数字代表说，就这张卡框的是接近完美，可是不是到完全完美。 那完美是几分？完美是十分。那我来看一下这张十分，这张十。那我简单，我直接简单介绍说，就是这是鉴定，然后它上面的东西代表什么意思？那左上角反正就是左上右右上角，反正就这边啦。嗯。这个意思是说，呃，这个弹数是什么？几年啊？然后它是哪一弹？对。然后这边有一个是它的号码嘛，就在弹数里面的号码。那在下面是金命，就是最完美的卡矿，然后能有命或是。 我是对啊，像跟九的话就是命，然后如果是 near m 接近完美，对，反正就是不同的卡上的英文名字，然后再来这就是数字，从一到十，那一就是最惨。其实还有更惨，就是他不会给你任何分数，不会任何分数，他只会说这个是正版卡，对，最正正版卡，然后就把你撤回来，后给你任何分数。对，然后再来是，这边下面有一个是这一排数字二八一零。 八一五七四三七，好，看看，就像是我们的身份证哦，这张卡的身份证，对，这就变成是这张卡的身份证。那你今天去他这个公司啊，忘了讲这个公司，这个公司叫 P S A。那去这个公司的官网上，你可以输入这个号码，然后他就会把这些资讯全部投给你看。那同时也会告诉你说，呃，这一张这一张卡，然后它的这个十总共会有几张？目前有几张？对，对，目前有几张？了解。好，那我们问第三个问题哦。 那总共有几间这种鉴定公司啊？那你为什么会找这一间呢？总共有几间啊？就是暂 <laughs> 是不能给这个完全的答案。嗯，因为我最就我所知的是至少三间以上，三间。然后最大的是两间，一间就是这个 b s a 那基本上从小飞三环都是给 b s a 鉴定的，因为我会说它的。 它的卡壳，就它，你看外面有一个壳，比较漂亮。嗯，对。那另外一家叫 b a c k Beck B C K E G G，我们也是简称 B G S。它是一个比较多在鉴定运动枪、运动卡啊，对 N B A 之类的。对对对对，然后这一个是因为它的鉴定费用比较贵一点，鉴定费用比较贵一点，那它的卡壳也比较大一点。 再还有一个是要拿到十，它非常严格哦，十很严格，非常严格，所以我们会说，像可能 BGC 拿到十，可能是这个价位，那 B BGS 拿到十就又跳了。对，好，那我问第四个问题哦，那鉴定一次卡大概要花多少钱呢？那大概又要等多久的时间呢？那鉴定一次卡的话，来等我 鉴定一次卡的话，要花的钱大约在三百块到六百块不等。那也还好。可是如果量大的话，就会是一个蛮大的负担对个。那三百块六百块不等，是因为鉴定就是不一样。的。你越贵，当然是越快收到。我应该有一千块，就是你要一千块，然后他可能五千就给你，可以寄过去。那你还要，这你还在付额外的保险啊，运费，所以。 信用卡我会说一张大概四五万块，四五万块。有。好，那我们问第五个问题哦。来，像这张喷火龙，非常目前非常的贵，非常的稀有。那我们张军大大拿到了这张十 <laughs> 十等十等，你看到十等，十等的卡，你的心情是如何的？心情嘛，就就蛮开心的。 就真的蛮开心。应该说就是觉得，因为当初送进去的时候，其实就知道这个考况不错，嗯，然后会有一种很紧张、很期待。其实我自己会觉得有种在开成绩单的感觉，哦，就你考很好，然后拿了很好的分数。那今天就是我拿到这个，因为它也是一个日下来，是一个表下来，然后就是然后这个十这个十，差就非常开心。那这个可能十年后价值不菲，对不对？对啊，就我觉得说这也是算是一种变相投资啊，虽然是收藏，也可以是变相投资。 像这张，这张如果是十的话，过多少钱？现在这张应该过五十万，五十万！你们家各有五，你看五十万，五十万啊！那过十的话，七的话就应该在五万，七是五万，你看差十倍啊！所以我觉得不错，真的还不错。那我们问最后一个问题哦，那如果有玩家想要入坑收藏坑的人呢？呃，我们请张军给一些建议，要如何入这个收藏坑是最好的情况下？ 那我觉得入这行可以就是第一个你要有爱，就是你对神奇宝贝你真的很喜欢这个东西，然后你愿意投入时间。那有人会说这些东西就是看起来很贵，那我觉得是应该是你要找到自己喜欢的，你可以说是找到自己喜欢的神奇宝贝，所以就专挑这个。但但就是火龙跟小火龙，不是你喜欢的系列，那你可以看，看，可以看到吗？可以看到，大家可以看到这几张，所以看到这是同一系列的，都是中文卡，可以找同系列或是同样的卡。那 就是不收信用卡，你就会找到单卡的话，其实就不会这么高的价钱。或者你可以找很多的反闪啊，其他这样摆出来也是非常漂亮。就重点是要找到自己喜欢的东西。那接到我自己喜欢的东西，就是我一开始就是当然是先收分啊。我自己最喜欢的一个就是凤凰。那嘉嘉为什么喜欢凤凰？就是因为我觉得它我一种希望的感觉。然后它往上飞嘛。那第二个是它有时候就傻傻。的，它就是傻。 <laughs> 对，就是我喜欢凤凰的原因。然后再。 我收完喷火龙也没有收完，就收到一一段时间后，我就决定我想要收中文版，就是我收了蛮多中文版的，像这样子的中文版，因为我觉得，呃，我来自台湾嘛，就是台湾人，所以台湾就是要收中文版，没错，是中文版。然后我就是从美国、从各国把中文版都送回台湾，然后一下一百的，或是。 有一件可以摆出来给别人看，收这么满，对，然后在之后我又收了这一套，算是在收藏家里面蛮有名的，种比较精心的这一套，一套，那英文版跟日文版都有，对，那日日文版的闪又会不一样，也就是今天的这一套，我收了这一套，之后还收了。 哦，讲一下这个，这是喷火龙，可是这一套比较不一样，是这算是我最喜欢。它叫火红叶绿那时候。火红叶绿，火红叶绿代。然后它里面都是，我，哎，我是在我看到好像是第三世代，第三套，我就断了一所以我所有东西大部分都是第六世代的东西，所以火红叶绿里面大部分都是这一代。然后它这一代非常漂亮，对，这一代我收齐了，还有这一代。 这一是我们叫火箭盾牌，火箭盾牌，火箭盾牌，在台湾有发售。我现在蛮感谢这几个人，一个叫先感谢因为他把他的收藏都清给我了，都清给我。他在游戏网也蛮有名，对，都清给我。那因为那时候台湾有卖，可是没有二零七那时候，二零一七零零七啊，二零零七，嗯，蛮有名，没有那么有名。然后就他在抽，他就抽了蛮多，的，然后他就都清给我，就这一站，然后这一站非常漂亮。 漂亮，对，这漂亮。大概是这样，然后日版就是这一系列的飞雕 PS，会场发的这一也非常漂亮，非常帅气然后就大概是这样吧。那这位觉就是，假如说你今天是比较晚入的，对吧？ 你想入境，那就可能比较难收了，所以我会建议说，你可能可以收新卡，然后比较稀有，然后你喜欢的，然后像这样这种芒果的，或是这趟金卡，对，非常有收藏。我们今天介绍影片就到这里，下面张军的 I G 王子，那有兴趣的玩家可以去他的 I G 看一下他的收藏，他的收藏真的非常非常的恐怖。好，喜欢芒果的影片，请帮我按个订阅及分享小铃铛，起且像我直播的时候你就看得到了。以拜拜。